plastic sedekah. Lagi janinan kasih sayangku dengannya Cuma karena rupiah Lalu engkau berpaling muka Tak mau meratap lagi Kecewa Kecewa